Hola mi gente, estoy aquí en Denis para probar el menú inspirado por la película Solo, A Star Wars Story. Estoy para like super excited. Pero first, Denis me invitó al press event oficial de su partnership con Solo, A Star Wars Story. Are you coming or what, bro? So Denny's partnered with Solo, a Star Wars story, para beneficiar No Kid Hungry. Es una organización sin fines de lucro con la misión de eliminar el hambre infantil en los Estados Unidos. Ahora llegamos al gran momento que voy a probar el menú. Tú sabes, cuando alguna vez no puede decidir si quiere desayuno o el lonche. I know it's almuerzo, but I say lonche. Give me a break. Yo he decidido a probar el Blaster Fire Burger. Voy a probar el co Reactor Pancake Breakfast porque luce bien rico. Lo que me encanta de estos pancakes es que vienen con Crystal Crunch Rocks que they do pang pang pang in your mouth. Entonces estos dos son parte del menú inspirado por la película. It's going to be a war in my mouth, a war of flavors. la comida quedó súper, pero súper rico. It's like a galactic pachanga in my mouth. El Blaster Fire Burger tenía tanto sabor que would easily compete with any dish my mommy has ever made. I love you, mommy. Whoever made ese burger allá atrás. Tú sabes, a mí me encantan los pancakes. Yo he comido pancakes toda mi vida, pero estos pancakes de verdad eran de otro mundo. Yo no entiendo la ciencia detrás de los pop rocks, eso. Y también una salsita de cítricos calientes, super good. Entonces aquí tengo tarjetica coleccionable y cuando lo compra, las ganancias beneficia a No Kid Hungry. Ay, mira, I got L337 Therm Scissor Punch. ¿Qué nombre? Val, Range Trooper. Ay, Chewbacca, Chewy, mi amiguito. Argus Six Eyes Panics. Tiene seis ojos para verte mejor. Creo que este es un puzzle, porque no sé decir puzzle en español. Rompecabezas. Hey, eh, I didn't know that there was a, that it was a puzzle. Enfi's Nest. Yo tengo una tía que se llama Enfys Nest. Y Kira Moloch. Mira eso. Él sí se pone mucho suéter. Lando Calrissian. Cal, Calrissian. Caldo de pollo. Ooh, it's coming together. Entonces tú sabes, this is a fun way to trade cards, play with your friends, tu amiguito, tu familia y también ayudar en la lucha contra el hambre infantil. Colecciona las 12 tarjetas exclusivas y no te pierdas Solo Star Wars Story en cines el 25 de mayo. Ya tú sabes.